جانے ہو تم جو بیگانے ہو تم جو پہچانے لگتے ہو کیوں تم گہری نیندوں میں جب سوئے سوئے ہو تو مجھ میں جگتے ہو کیوں جب تجھ کو پاتا ہے دل مسکراتا ہے کیا تجھ سے ہے واسطہ کیا تجھ میں جھوڑوں میں کیا تجھ میں چاہوں میں کیا کیا ہے ہے کیا پر اجنبی اپنا مجھے تو لگا جانوں میں تجھ سے میرا رشتہ ہے کیا پر اجنبی سے تعلق جو میری کچھ میرا کیوں تو لگے ہے اب نسار ورنہ جینے میں کم ہر بانے سے ہے یہ الگ بات ہے ہم ملے آج ہے مل تجھے جانتا ایک جمال سے یہ جانوں نہ میں تجھ سے میرا حصہ ہے کیا لگا نہ میں تجھ سے میرا رشتہ ہے کیا نبی اپنا مجھے تو لگا انجانے ہو تم جو پہچانے ہو تم جو پہلانے لگتے ہو کیوں تم گہری نیندوں میں جب سوئے سوئے ہو تو مجھ میں جاتے ہو کیوں ہے دل مسکراتا ہے کیا تجھ سے ہے واسطہ کیا تجھ میں جڑوں میں کیا تجھ میں چاہوں میں کیا کیا ہے تجھ میں میرا جانوں نہ میں تجھ سے ہے میرا حصہ ہے کیا بڑا جنوی اپنا مجھے تو لگا